heter Joel och kommer från Min KRIS och jag har varit med i Folklab Designlab här i Gotland, Visby. Ehm, en lösning som min grupp kom fram till var att man så tidigt som möjligt eh, hjälper ungdomar när de får kontakt med socialtjänsten, upp eller vara en kurator, att man får chansen att tillämpa som kontaktperson som finns tillgänglig dygnet runt, eh, som tar med en på aktiviteter, som försöker bygga upp ens självkänsla, eh, så mycket som, komp kompisar och eh, ja, hitta en ny vän helt enkelt. Eh, någon att lita på. Eh, någon som eh, ja, gör saker med um, Ja, det kan vara vad som helst. Följa med på SOS-möten, eh, följa med in i skolan. Så få ett extra stöd helt enkelt. Tack. Vilken utmaning hade ni? Utmaning? Ja, ungas psykiska hälsa. Och vår utmaning var unga psykiska hälsa. Härligt! Tack så jättemycket!